nkwaniriza nnyo munauganda akkiriza okutambula n'olutimbe olwawaka eno nga ye kso ebeera kalule suleimani official mugamba mutya banywanyi bange mwenna abakkiriza okuba nga mukikola ate omulundi omundi obudde buno nno leka tubeere nga twolekera bitundu bya ggwanga lya ukraine okutunulira obulumbaganyi omusajja ow'eggwanga erya russia bw'abakozeemuko olunaku olwaleero obulabise nga bwe butyo mukwano gwange tebubalese ki ekimu ennomba zino abasajja ab'eggwanga erya russia baazitandise mu kiro ekyakeseza olunaku olw'ebbalaza era nga gibadde mizinga egy'omutawaana ddala abarussia gye basobodde okuba nga basuula ku ggwanga lino erya ukraine newankubadde nga ukraine yakakasiza nti emizinga egimu eh, esobodde okuba nga egishootinga down ah, naye ate gye gisobodde okuyitawo wegikubye gikubidde ddala era nga batugamba ntikakibeere ekibuga kievu ekikulu ekyeggwanga erya ukraine ah, naky abasajja barasia batuuse okubanga mukwano gwange bakigunda ah, newankubadde nti era n'ekitundu ekyekalisoni ekiri eh, mu maserengeta ag'eggwanga lya ukraine nakyo ah, abarasia tebakitaliza batuuse okubanga mukwano gwange bakikozeemu omulimu mu bulumbaganyi buno era bwe tugezaako okwongera okubanga mukwano gwange twekenneenya abasajja bano ab'eggwanga erya rasia batugamba ekitundu ekyadde yebunobuliski ekyo nakyo bakitulugunyiza nnyo wakati mu kwagala okubanga oba oliawo bamala amatanta abasajja beggwanga lya ukraine wabula ukraine etubuulidde nti esobodde okubanga eyeyambisa air defense systemu ze zayo ah, ne basobola okubanga bakubye emizinga gibadde 15 egy'omurussia ah, ne basobola okubanga bagikakkanya wansi naye kati mukadde kano russia eyongedde okweyoleka nti ennyitiza nnyo ebikwekweto n'ennumba ez'omutawo mutawaana zebatanudde kati okukola ku ggwanga erya ukraine ah, nazo kati bakulaga mukwano gwange nga <clears throat> bazongeremunye amaanyi ah, bino babikoze naddala mu nnaku zino ezitegerekeseeko eh, nga bannaffe ab'eggwanga erya ukraine nabo bali mu keeterekerero ak'okulaba ah, nti bakola ebikwekwetova omwange ku magye gano ag'eggwanga lya russia abasajja obulumbaganyi buno njagala nkutegeeze babutandise ku ssaawa 8 n'ekitundu mu kiro ekyakeseza olwaleero bamala okubanga babutandise ah, ku ssawa munana n'ekitundu ne butuuka mu ssawa kumi nabbiri ez'okumakya era ne babaako ennumba bwe zikyo nno mukwano gwange ah, ze bakoze era oluvannyuma commanda in chief of the armed forces of ukraine ono bamuyita valeri zaluzini yavuddeyo n'atukakasa agambye the russian invaders attacked ukraine from strategic aviation plans nti batulumbye bubi nnyo abasajja abo abalabe kwegamba <clears throat> abalumbaganya aba rasiya batulumbaganye nga beeyambisa ennyonyi ziri ez'omutawaana ezo ennyonyi mukwano gwange mwemuli ebika ebya tu 95 tu 164 n'ebika ebirala akwegamba ah, ziba nnyonyi za mutawaana nnyo nnyo nnyo era nga nakati bakyagezaako okuba nga beebuuza lwaki rusia etuuse okuba nga ekyusa naddala ebika ebyennyonyi byekozeseza abulijjo ah, beeyambisa ebika gamba nga acu 35 akwegamba ah, mu bufunze nti ebika bya fight kya jets eza bulijjo newankubadde ngaezuulidde su 45 ziri advanced naye kati omusajja okutuuka okuba nga fita jet agiza ku bbali n'aleeta zibomba zirugogoma zitandika okuba nga zikola omulimu kyekimu nno ku ebyo ebituusa okuba nga byeraliikirizaamu aba bategedde embeera bwefaananyeeko olwaleero naye kati nno batubuuliddeko nti kyekibuga kiyevu yadde waliwo emizimbo egikubiddwa naye tewalinaba kubanga wategereekayo omuntu yenna bwati omukwano gwange owa bulijjo ayinza okuba nga aluguzeemu obulamu ah, mu nnumba z'omusajja amanyiddwa nga omurasiya era oluvannyuma lw'enteekateeka yonna mutayika ng'emaze okuba nga mukwano gwange etegerekese abasajja bakulu aba ukraine bano bagambye akabongere okubunyisa amagye gaabwe mu bitundu eby'enjawulo n'okutambuza zino air defense systems okwongera okulindirira ennumba endala ez'omusajja omurasiya kubanga nabo bakirabye nga kati rasiya eyinza okuba nga emaliridde obuta tassa mukono wabula okugezaako okukyankalanya enteekateeka zonna ono ow'eggwanga erya ukraine azaabadde agezaako okubanga bw'atyo abaga akati nno mu kiseera kino abasajja batugamba ennaku satu ez'omuddiriŋŋanwa babala lunaku lwa mukaaga lunaku lwa sande lunaku lwa mande nga zennaku satu ez'omuddiriŋŋanwa ennumba omurasiya abadde ayongera okubanga azikola ku ggwanga eryo erya ukraine naye nga bagamba nti oba oliawo kino bwotuuka okitunuulira newa gye balumba byebifo ddala ukraine byebaddegezako okubanga kati egundizzamu amagye gayo n'ebyokulwanyisa n'ekiruubirirwa ekyokutondawo ziri counter offensive operations ze baagala okutongoza ku musajja ow'eggwanga lya russia ekalisoni nkugambye omuntu omu bamuse n'abandi musanvu bisago oluvannyuma lw'ennumba ezibakoleddwako era nga batugamba ebikompola kumpi 163 from heavy artillery byebikanyugiddwa mu matwale ago the enemy carried out 39 shillings firing 163 shells from heathe atlary enomba zibadde mukwano gwange za mirundi 163 ebyo bikompola 163 byebakanyuze lwakiri ku bifo ebiwereddeko ddala 39 mu kweyambisa grad multiporoct launchers ne beyambisa ne budrones awamu n'endege ziri ez'omulembe okus okusinziira ku alexandre prokudini ono nno ng'ojja kwesanga olunaku olwaleero nti yeomu ku bakulembeze b'ekitundu kino ekimanyiddwa nga ekye kalisoni naye atugambye the enemy shielded stof kalisoni 8 times as a result of russian aggression one person died and more including charwa injured byebyo ebivudde mu kitundu ekyo ekye kalisoni russia jjukira ekyakontrolinga ebimu ku bitundu ebye kalisoni newankubadde nga ebimu baabyabulira bwoba ojjukira omwezi ogw'ekumi nga guggwako russia yatuuka okubanga ebitundu ebimu ebivaamu nga tekakiddwa infact gwali mwezi gwa novemba ah, ne batuuka okulaba nti ebitundu ebyekalisoni ebimu babyabulira ah, naye ne basigala ate mu bitundu ebirala ebyenjawulo kakati ate era mu ngeri yemu russia etagitinze eh, amasekati ah, g'ekibuga ekimanyiddwa nga dinepro nga air defense eza ukraine abaziriko basobodde okushuutinga dawuni emizinga gibadde musanvu wabula emirala jjo ne gibeera nga giyiseewo abantu basatu bafudde abiri mu bataano bano ebagenza okuba nga bafuna obujjanjabi waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga povlard eno nno batubuuliddeko nti ekyo ekitundu kikubiddwa emirundi gibadde ebiri baasoose abasajja abarasia ne bakirumba naye ne bataggusa obaoliawo missoni yaabwe ne wayitawo essaawa ssatu ne baddamu ne babeera nga balumba ekitundu ekyo kino kyetwogerako ekya pavlard njagala okimanye nti kitundu naye nga kyamakolero eh, kitundu kyamakolero era nga batubuuliddeko ebizimbe ebikoseddwa mu bulumi obulumbaganyi bw'omu russia kubaddeko apartment buildings 19 ah, then n'amayumba agalabika nti g'abantu ah, gabadde 25 bwe gatyo mukwano gwange datwa damaged or destroyed oyinza okugamba nti gakoseddwa sinakindi okuba nti agamu gasanyiziddwawo era batugambye kati ngabba ab'eggwanga lya ukraine ah, nabo tubatudde nga air defense system zaabwe nazo zongedde okuba nga ziba bolstad naddala okukakasa mukadde kano ke bagendamu mm, nti beetaa kiraga okulaba nti emizinga gy'omusajja omurasiya gyayongedde okutuukiza olunaku olwaleero babeere n'obusobozi egimu okuba nga bagikakkanya wansi gyebuvuddeko amerika yabawadde patriot missile system erowoozibwa okuba nti ejja kuyamba kinene nnyo okulaba nti amagye gano ag'eggwanga erya ukraine agasobola okuba nga lwakiri geekuuma ku mizinga gy'omurasha egyo egiyinza okuba nga gisebbula ebibuga ebyenjawulo obulumbaganyi buno nkikujjukiza nti rasha weebukoledde nga ukraine eri mu kweteekerateekera naddala obulumbaganyi ensi bwebadde erindiridde okumala ebbanga n'amawanga g'abazungu nga gabadde gabwogerako n'abamu ne batuuka okuba nga bawa zelensky amagezi obwo obulumbaganyi bukole kyonna kyekiri gwe kimanye atugenda kubeera wamu naawe mu mbeera yonna eyokulaba nga lwakiri weerwanako osobole okuba nti weddiza ebitundu byo ebyo yensonga lwaki nti katiolaba kaweefube wamaanyi okulaba nti ukraine efuna ku byokulwanyisa ebyomulembe ebiyinza okuba nga bigiyambako ah, mukadde kano akokwetakuluzaako abasajja bakulu ab'eggwanga lino erya russia ah, kati njagala nkutegeeze vladimir rogovu bwatyo no mukulembeze atugambye ah, kituufu emizinga gino egimu eh, gisobodde okutajetinga nate erayirwe infra infrastructure and fuel depot nti waliwo amaterekero ag'amafuta abasajja b'eggwanga erya russia n'olwaliro basobodde okugatta jetinga wamu ah, n'ebifo ebiddukanyizibwamu emirimu gy'eggaali y'omukka era nga batubuulidde mu kaseera kano ah, nti bw'otunuulira kati ekiri mu bitundu bino eggaali z'omukka si kyangu kati kumala gatambula okujjako nga basajja bakulu bamaze okuba nga baddaabiriza amakubo g'eggaali zino omu russia g'amaze okuba nga bwatyo munywanyi wange ayonoonye nnyo wabula atera bwe tuddako mu kibuga kiyevu ekikulu ekyeggwanga erya ukraine abakulembeze bakyo okuli sahai popko ono agambye nti mukadde kano abantu bawulijjo bamaze okuba nga baweereddwa amagezi wamu n'ebiragiro okubeera abeegendereza mu mbeera yonna eyinza okuba nga bwetyo nno ebalukawo akigoberedde ennumba omarasha ezakola ensangi zino okwongera okuba nga zitagitinze nnyo ekibuga kino ekimanyiddwa nga ekyekiyevu wewawu n'ebitundu ebirala naye abatuuze b'e kiyevu olw'okuba nti be basinga okubeera mu kabi akanene ah, babagambye nti puliizi ebiragiro kati mugezeeko okubanga lwakiri mbiwo ekitiibwa ah, bwemutu bagamba nti muggale amaduuka mugende mu basimenti wansi ah, teweetaaga kubanga okiwa endowooza ey'okubiri olina kukikolerawo kubanga abasajja bandibanga mukadde kano oba oli awo balidde ku nnumba kale nno ensonga bwetyo bwefaalire mu ddwaliro wakati w'abasajja ab'eggwanga le russia wamu n'abasajja ab'eggwanga erya ukraine abali mu kwekubba mu ngeri efaanana okubanga mukwano gwange oba olyawo ate ndala nnyo weebalire eddala okukkiriza okuba nti otambula n'olutimbe lwa kso eye karole suleiman official awe tujja okuba nga tutandikira mukwano gwange gye bujja mukama katonda ow'ekisa akunkuumire